TZ inakuletea Equagude, ni filamu yenye hadithi nzuri ya mapenzi iliyoshirikiwa na wasanii kutoka pande zote za ulimwengu inayopatikana katika lugha ya Kibembe to the world. Coming soon. iyo toshi muila iyo igaro eh, eh, igwagude omotenda eh, bile obyosada wibowe ndolembesila omwana bibowe fanuel ane mwana ntalole omowungwa fanuel ntalole omowungwa wabokonela cinga bakono nomseya obo Coming soon. goigoi kabisa ovyo ndo matendo wacholewa Coming soon. Wakati mwingine mapenzi hayachagui dini, kabila wala umbali. Kijana huyu alikuonyesha msimamo mkali Wagude. Hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel ya Stamp Mkubwa TZ ili wa kwanza kupata filamu hiyo. Kibembe